сәлем достар біз бүгін жетінші сыныптың география пәні бойынша екінші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз қысқаша айтқанда бұл тжб тапсырмалары бізде тапсырма берілген достар біздің арнаға жазылып лайк басып отырыңыздар бірінші тапсырма бір жауап дұрыс тест тапсырмасы атмосфера құрамында ең көп мөлшерде кездесетін газ бұл азот бір жауабы дұрыс тест тапсырмасы ауаның жер бетіне жақын қабатындағы су булары су тамшыларына айналғанда не түзіледі жауын-шашын бірнеше жауабы дұрыс тест тапсырмалар гидросфераның құрамдас бөліктерін анықтаңыз жер асты сулары және құрлық сулары бір жауабы дұрыс тест тапсырмасы дүниежүзілік бөліктерін анықтаңыз бұл теңіз шығанақ бұғаз атмосфераның қабаттарын графикалық түрде орналастырыңыз бізде графикалық түрде бұл термосфера тропосфера стратосфера экзосфера мезосфера яғни бұл жерде қате орналасқан яғни біз дұрыс орналастырамыз бұл жерде бірінші тропосфера екінші стратосфера үшінші мезосфера термосфера және экзосфера кестеде берілген алтыншы тапсырма кестеде берілген желдің бағыттарын қолдана отырып жел өрнегін график түрінде салыңыз бізде кесте берілген бұл жерде бағыт және күн бағыт о о, б о ш с сб ш яғни бұл жерде 5 6 4 3 2 5 2 6 графикалық түрде салыңыз дейді яғни бұл жерде графикалық түрде салдық бұл жыл өрнегін құрастырады келесі тапсырма Бізде мұхит суының температурасы мен тұздылығына әсер ететін факторларды анықтаңыз су жер бетіндегі жылу сыйымдылық үлкен дене сондықтан да мұхитты жылу қорының жинаушысы деп аталады мұхит суы өте баяу жылынады және баяу суынады мұхит жаз бойы жылу жинап қыста оны құрлыққа береді сегізінші тапсырма мұхит суының қозғалыстарын толқынның түрлерін жіктеп түсіндіріңіз бізде сурет көрсетілген осы жерде толқынның қыры немесе жалпы жалы яғни бұл жерде толқын туралы көрсетілген астыңғы жағында толқынның ұзындығы сол жақта толқынның табаны оның төбесінде толқынның биіктігі ал оң жақта толқынның қыры немесе жалы жауабы дүниежүзілік мұхит сулары өте қозғалыста болады үнемі судың қозғалыс түрлеріне жел жел толқындары судың толысуы және қайтуы мұхит ағыстары мен цунами жатады бұл су бетінің деңгейінен ең төмен жатқан бөлігі көршілестегі толқынның қырларының арасында қашықтық және толқынның табанынан кейінгі ара қашықтық жергілікті компоненттік қосымша қамту негізінде қолайсыз атмосфералық құбылыстарды талдай отырып сақтану шараларын ұсыныңыз бұл қолайсыз атмосфералық құбылыстар бұл нөсер жауын көктайғақ қарлы боран аңыздық жел құрғақшылық және шаңды дауыл шаңды дауыл сел нөсер жауын басым аймақтар қазақстан бойынша бұл түркістан облысы мен шығыс қазақстан облыстарында нөсер жауыннан қорғану шаралары ауа райын болжамын тыңдау және жағдайына әрекет ету мүмкіндігінше тұрғын үйді бекіту көктайғақ басым аймақтар орталық және оңтүстік шығыс аудандарын өйткені ол жақтарда көп, көп қар жауады және сулы болғандықтан көктайғақ болады көктайғақтан қорғану шаралары көктайғақ кезінде қозғалып келе жатқан көктайғақ кезін, келе жатқан кезінде көлікке жақындамау өте маңызды сондай-ақ жаяу жүргіншілер жолы қалалық көлік аялдамалары дүкенге кірер баспалдақтар тіпті үй иесінің табалдырығы адамдардың жиі құлайтын жер екендігін ескеріп ескеру қажет және сақтық шараларын ә, құрастыру керек қарлы борандар басым аймақтар бұл солтүстік қазақстан шығыс қазақстан орталық қазақстан өйткені бұл ә, қазақстанның ең суық жерлері қарлы борандардың қорғану шаралары жолаушылар ұзақ жолға шықпауы ауа райы болжамын тыңдау жалғыз жүрмеу аңызақ желдердің басым аймақтар Бұлар түркістан облысы қызылорда облысы аңызақ желдерден қорғану шаралары аймаққа ағаш отырғызу айналаны көгалдандыру биік үйлер суреттерге қарап дүниежүзілік мұхит проблемаларын топтастырып шешу жолдарын ұсыныңыз суретте ә, суретте көрсетілген бірінші суретте жақындатып көрсетеміз бірінші суретте ә, мұхит суларына қоқыс тасталған екінші суретте мұхит суларындағы ішіндегі балықтар өліп жағаға шығып жатыр үшіншісінде ә, жарлы суда мұхит суларында төртіншісінде бұл ә, киттердің жағаға шығып өліп қалуы мұхит суларының ластану себебі бұл дүниежүзілік мұхит суының ластануы адамдардың әрекеті нәтижесінде мұхит суларындағы табиғи процестердің бұзылуы ластаушы заттардың өте көп мөлшерде жиналуы салдарынан жылдан жылға өзін-өзі тарату тазарту мүмкіншілігінің төмендеуі онда тіршілік ететін организмдердің құрып кетуіне немесе шектен тыс көбеюіне алып келеді мұхит суларының биомассасының бұзылуы мұхит суларын ластан әсерінен тіршілік ортасының жойылуы мұнайдың мұхит суына ластануының дүниежүзілік су айналымына кері әсері мұнайдың мұхит суының температурасына буланушылыққа кері әсерін тигізеді біздің және соңғы тапсырма бұл дүниежүзілік мұхит проблемаларын шешу жолдарын ұсыныңыз ә, дүниежүзілік мұхит проблемаларын шешудің үш жолын ұсынады достар біздің ә, бүгінгі тжб тапсырмаларын талдап біттік біздің егер видеомыз ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар só vamos dar.